How to install Light Motion on your PC. Time to go do that work. Mm-hmm. Say hi, Burn. Hi. HP Anda kentang dan gak bisa pakai Light Motion lagi? Tapi Anda ingat, kalau Anda punya PC yang gak terpakai. So, bermain Light Motion di PC adalah jawabannya. Damn, boy! Dan hari ini, saya akan memberitahu kalian How to install Light Motion on your PC. Step 1. Emulator. Kamu perlu suatu aplikasi tambahan atau emulator sebagai tempat untuk menginstal aplikasinya. Saya biasa menggunakan BlueStack atau Nox. Uh, saya sarankan pakai software yang pas untuk pc Tapi saya di sini akan menggunakan BlueStack Ya karena saya punyanya cuma itu. Udahlah gak usah protes lagi lah. Step 2. Play Store. Silahkan menuju Play Store dan ketik Like Motion. Kalau kalian udah nemuin, silahkan klik install. Eh, kebetulan lagi saya di sini udah install dari kemarin. Ya kalian pasti tahu lah. Jadi gak usah install lagi lah ya. Kalau saya nunjukin cara install, saya harus uninstall dulu, terus project saya hilang. Jadi tolonglah pengertiannya, oke? Okay? Step 3. Um, sebenarnya sampai step 2 aja kalian udah bisa memakai like motion di PC kalian. Jadi step 3 ini kita gak usah adain lah ya. So, jadi itu semua langkah-langkah yang kita butuhin buat install like motion di PC kita. Saran saya sih, mending pakai After Effects aja. Ngapain pakai aplikasi yang khusus Android tapi makainya di PC? Udahlah, kalau kalian punya PC, pakai After Effects aja. Yang punya smartphone, ya pakai like motionnya di situ. Oke, okay? biar gak ribet. Dan kalau kalian ada request suatu tutorial, silahkan tulis di description box di bawah. Oke? Okay? I'm Axel, subscribe!